တဲ့အချိန်မှာဓမ္မတာလာရဲဆိုတာအခုတာမန်ပဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောကြတယ်အတွေ့အကြုံလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဝင်မျှကြတဲ့အခါမှာဒီဓမ္မတာလာတဲ့အချိန်မှာကြုံရတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာလေးတွေရှိမယ်အဲ့ပြဿနာလေးတွေကြုံရပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးပြုမှုနေထိုင်သင့်တယ်လဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ lifestyle လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဆရာဟိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာလေးပါပြောပြောကြုံရမှာပဲကြိုက်တာခဲတာနာကျင်တာဒါတွေလည်းရှိမှာပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းလည်းပတ်သက်လို့နေသင့်ထိုင်သင့်တဲ့ lifestyle ပုံစံလေးကိုဆရာဝေမျှပေးပါခင်ဗျအေးတကယ်နော်အရေးကြီးဆုံးဘက်ကိုရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ရာသီနော်လာတဲ့အချိန်မှာ နော်ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာတွေဆိုလေဝင်းမပြောတာတော်တော်ပြီးပြင်းပါတယ်မိန်းကလေးတယောက်ဟာနော်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေကတော့ဟာဒီအချိန်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်စိတ်တွေပေါက်ပေါက်လာတယ်ဆိုရင်ဒါပေါက်ကြရည်လုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ပဲမိန်းကလေးလည်းအချိန်ညရင်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မှာနော်ဖြစ်မှာအဲ့တော့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့နော်ပထမဆုံးနော်အဲ့လိုပြဿနာတစ်ခုရင်ဆိုင်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းနော်ကျွန်တော်တို့တွေက အဲကျွန်တော်စီးပညာမှာ KEP ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုသုံးလေးရှိပါတယ်နော် K သွားတော့ knowledge ပေါ့နော် knowledge ဒီယာတီလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ခုနလိုတဘာဝနော်အဲယာတီဆိုတာဘာလဲနော်အဲယာတီမလာခင်မှာခုနလိုဟာလူတက်ချင်တာတွေကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲနော်ဒီဟာတွေကနော်လူတိုင်းမှာဖြစ်နေတာလားဘသူမှဖြစ်တာလဲနော်ဖြစ်မလာအောင်ဘယ်လိုဒီကာကွယ်မလဲဖြစ်လာရင်ရောဟာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲစတဲ့နော် အသိပညာနော်ကျမ်းမာရေးသိပညာဘဟုတုတ္တအသိကိုရည်ကြီးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးဒီမှာရောက်နေတာဒီအတွက်ပဲနော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးသိပညာဘဟုတုတ္တတွေရှိရမယ်အဲနောက်တစ်ခုဒီတက်ပို့ပြီးရည်ကြီးတာပါလဲဆို attitude လို့ခေါ်တဲ့ဒီပြဿနာပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားသဘောထားပါပဲနော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးနော်စပြောပြောချင်းမှပြောခဲ့ပါတယ်ဒီယာတိဆိုတာကိုနော်ကျွန်တော်တို့လူနေမှုတိုင်ဝမ်ဟာဒါသွေးပုတ်တွေဆင်းတာဟာယုံညံ့နေဒီအချိန်ကမင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုတော့ သိအမြင်เนาะဒါတွေအတွေးခေါ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြရမယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်ကအလုပ်လုပ်နေရမှာစိတ်ညစ်ရတယ်တဲ့မှာဒီအချိန်ကမင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောရင်ပို့ဆိုးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ concept တွေเนาะဒီမိမိရဲ့အတွေးခေါ်အယူဆတွေเนาะစိတ်ဓာတ်သဘောထားတွေကိုအမှန်တဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲပြဖို့ဒါသိကိုရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာရာသီလာတယ်ဆိုတာသွေးပုတ်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါ main ကြီးပြောင်းမှာအတန်ကို နော်ရှိကိုရှိရမယ်မိမမှန်ရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်တဘာဝတရားကြီးဖြစ်တယ်နော်ဒီတဘာဝတရားမှာကိုဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာလေးတွေဝေဒနာလေးဆိုလဲရှိတတ်တယ်နော်အဲ့လိုရှိရတဲ့ဟာတွေကိုငါဘလို့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းမလဲနော်အကောင်းဆုံးဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာကိုကအဲစိတ်ထားသဘောထားကောင်းကောင်းလေးနဲ့နော်အဲလိလာမယ်လိလာပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်တိယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဒီတိတဲ့ဟာကိုကိုလက်တွေ့နော်အကျိုးရှိရှိသုံးချတတ်ဖို့ဆိုတာ ဒါအရေးကြီးဆုံးပါပဲ practice လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကဟာခုနလိုပေါ့ဒီယာဒီလာခံကြီးလို့ရှိရင် main လေးတော်တော်များများခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်သူတို့ရဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာစီးကျန်းတွေထဲမှာသူတို့ရှိရင်ဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့လူကမရှိသလောက်တောင်ရှားတယ်လို့ပြောကြတယ်ရုပ်မှလည်းနော်ဟာဝေဒနာတွေခံစားရတယ်စိတ်မှလည်းဝေဒနာတွေခံစားရတယ်နော်ရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယာတိလာကန်ဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်အာဤပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကြာရင်မိန်းကလေးတယောက်ဟာအဲ့ချိန်ကြာရင်နော်ဒီကုလုံး ဖိုးရော်ပြီးတော့တင်းကျပ်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့နော်သူတို့ပြောတာပါကျွန်တော်တော့သိမသိနော်ဘလူဒီတင်းကျပ်ပြီးတော့သူတို့ပြောတယ်ဟာဒီနေရာတွေပါတင်းကျပ်လာတယ်ပြောတယ်နော်ဟာနော်ဒီမှာဒါဒီနာကျင်လာတယ်နော်တော့တကူလုံးကလည်းအဲ့ချိန်ကျရင်ကိုကိုကဝဝကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်အင်ကြီးတွေသူဟာကျက်လာလိမ့်မယ်တင်တယ်ဝိတ်တွေအဲ့ချိန်သမချိန်နဲ့ဝိတ်တွေတက်နေတယ်လို့ထင်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့လကားနေရင်လည်းခေါင်းထဲမှာမကြည့်ဘူးခေါင်းကိုက်တယ်လို့ဖြစ်မယ် နော်တခါကျရင်ဟာဝင်းနေမမှန်ဘူးနော်တခါကျရင်ဘိုက်အောင်တယ်လို့ဘိုက်နာတယ်လို့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်အစိအမြစ်တွေကြိုက်တယ်ဟာဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့တခါကျရင်စိတ်ကောကိုရောပေါင်းနေရရှိတယ်နော်စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလို့ပဲအဲ့ချိန်မှာယုံကြည်ချက်တွေဟာတခါကျရင်အစွန်းဘက်တွေရောက်တာပေါ့တခါကျရမ်းစိတ်တက်ကြတယ်သူပြောသလိုပဲစိတ်တက်တွေရမ်းကြတခါကျတော့လေဟာယုံကြည်မှုတွေလွန်ကဲပြီးတော့မှလှုပ်ချင်ရင်ရှောက်လှုပ်တာရှိတယ်ဘာမှမစင်စားတော့ဘူး အိတ်မပျော်တော့ဘူးเนาะတချို့ဆိုအဲ့ချိန်ကျအစားတောက်တွေအရန်စားကျင်လာတယ်မဟုတ်တာတွေမတည့်ဘူးသူလေးစားကျင်နေပဲဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့အစားတောက်တွေတောင်းကျမ်းပဲเนาะအဲ့ဒီချိန်မှာသတိထားမှရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင် accident တွေဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ချိန်မှာ control တွေပျောက်သွားပြီးတော့တခါကျရင်ကားကိုတိုက်တာမဟုတ်ကိုကကားယူဝင်တိုက်ပလိုက်တာမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လကားနီးနဲ့ကိုပြဿနာကိုမီးထိုးပြီးတော့ရှာခြင်းတယ် နော်အိမ်အောင်သေးသူလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ကျရင်တော့တတိထားပြီနော်နော်အင်းညီမလာပြီးနှကန်းဒီပိုင်ပေးလာလို့ကတော့တေဖို့ရပြင်ပေါ့နော်နော်အိမ်ပြန်မဲ့ယောက်ျားတွေဆိုအဲ့ချိန်ဆိုကိုအိတ်ကိုကိုတေချာနော်စစ်သွားဖို့လိုမယ်နော်အဲ့ထဲမှာမဟုတ်တဲ့စားတစ်စောင်တော့တွေ့လို့ကတော့တေဖို့ရပြင်ဒါမျိုးတွေနော်ယောက်ျားတွေကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေအဲ့ချိန်ကိုရဟန်တတိထားရတယ်အဲ့ချိန်ဆိုရင်စကားတခွန်းပြောတာစနော်သူတို့ရှိအဲ့ချိန်ဆိုရင်ဒါမပြောနဲ့ပြောရင်တော့အဲ့မှာပြဿနာရှာမှာပဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော် တော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲเนาะဘယ်လိုတွေကာကွယ်ကြမလဲပထမဆုံးဟိုကာကွယ်မှုနဲ့စမယ်ခုနကကိုဖြူပြောတယ်မလားเนาะစာမီးပွဲရအဲ့ဒီစစ်မှာเนาะစာမီးပွဲယူဟာကျမမရာသီလာမှာမလို့စာမီးပွဲရရွှေ့ပြီးဆိုရွှေ့ပြီးပါမလားဘယ်သူမှမရွှေ့ဘူးရွှေ့လို့ရတာကိုယ့်ရာသီကိုရွှေ့လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ခုမှပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့အော်ကျွန်တော်ညီမလေးရဲ့ရာသီချင်းเนาะရာသီခွေကိုကျွန်တော်နောက်ကိုရွှေ့ပြလို့ရတယ် နော်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိန်းကလေးတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေကိုယ့်ဘဝမှာနော်ကျွန်တော်ဦးလေးဆိုရင်နော်တည်တဲ့အထိဘလို့မှမမေ့နိုင်တဲ့နော်ပြဿနာတစ်ခု तू तू များကြီးအတွက်တော့ကြီးစရာ तू အတွက်တော့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ပြဿနာပေါ့ तू ကလူပြိုကြီးဟာသူ့ကိုမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟာနော်နေကောင်းရက်မြက်ကြီးရွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ကိုလာပြည့်နေဟာနက်ကတ္တရာကြီးကောင်းတဲ့နေ့ပေါ့ဆိုမင်္ဂလာပွဲကြီးကျင်းပပြီးတော့အဲ့ဒီညလည်းရောက်တော့ဟာသူ့မျိုးသမီးနော်ကျွန်တော်အတော်ပါ ရာသီလာတဲ့ခြေတွေတော့တိုက်နေပါလေရောသူ့ရာသီကတပတ်ကြာတယ်အဲ့တပတ်လုံးမှနေ့တိုင်းလူတက်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်နေတော့ညညအဲ့ဒီကလေးမကသူမအိပ်ရဘူးသူကအောက်မှာပဲအိပ်ရစဉ်းစားတာကြည့်တော့တကယ်ချင်းနေရာလေးနေ့တိုင်းဟိကောလာလာငါတို့လိုက်ကျွေးသူမကျွေးနိုင်ဘူးသူနော်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့နှစ်ပတ်ကြာမှသူကတကယ်ချင်းတွေကိုကျွေးနိုင်တယ်တော့ဟာဒါကျွန်တော်တို့ဘေးကကြည့်တော့ရည်စရာပဲဟိုလူကလေးမတော့မတက်နိုင်ဘူးအောက်မှာပဲနော် တပတ်တိတိတော့တို့သားကျမ်းမြေမှာအိပ်ရတာဒါကြီးစရာမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကိုနော်ယောက်ျားလေးတယောက်ဆိုရင်ကိုကိုတက်တည်ပြလောက်တော့မှစိတ်တက်ကြနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့ကာကွယ်လို့ရတယ်နော်ဘာကိုကာကွယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အမတန်အရေးကြီးတဲ့နော်အဲဖြစ်ရက်တွေနော်စာမေးဝဲတွေခုနမင်္ဂလာဆောင်နေဟုတ်တယ်မလားနော်တခါကျလို့ရှိရင်အလုတ်ခွင်နေမှာလည်းတခါကျရင်တိတ်အရေးကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအစည်းအဝေးတွေ နော်အားကစားသမားတို့တွေအဲ့ဒီမှာဟာကိုယ့်ရဲ့စံကြီးကိုနော်မြင့်ဆုံးတင်ရမယ့်အချိန်မှာဟုတ်ပါလားကနေမှစိတ်တက်ကြနေဘလို့လုပ်မလဲအဲ့တော့ယာတီခွင်ကိုကျွန်တော်တွေကရွှေ့လို့ရပါတယ်လို့နော်ယာတီခွင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟော်မုန်းတွေကထိန်းထားတာအဲ့တော့ဟော်မုန်းတွေကိုပြီးပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပါနော်တကယ်လို့များလို့ဖြစ်တတ်တဲ့နော်စိတ်မှန်အဲ့လိုဝေဒနာဖြစ်တတ်တဲ့နော်အမျိုးသမီးတွေဒီနော်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့စာမေးဝဲတို့ဘာလို့ရှိပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့တေချာတိုင်ပင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုရင်နော်အဲဆရာဝန်တိုင်ပြီးတဲ့ဆေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆေးဟော်မုန်းသေးလေးတွေပေးလေးရှိပါတယ်အဲဆေးကိုအနည်းဆုံး10ရက်နော်နှစ်ပတ်လောက်ကြိုတောက်ရတယ်တောက်ပြီးတော့တော့လျှောက်တောက်တောက်တောက်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးခုနလိုပေါ့အဲစာမျိုးပဲပြီးတဲ့နေ့နော်ဒါမှစာမျိုးခုနလိုမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့မှနောက်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့နေ့ထိရွှေ့ပလိုက်လို့ရတယ်ရာသီကိုနော်အဲအဲ့ဒါကာကွယ်တဲ့နေ့ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီ လို့ဖြစ်တယ်လေနော်ယာတီဒါကန်ဒီအချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စောင်းရန်ရှောင်းရန်နေရှိပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ပေါ့နော် lifestyle မှာဘာတွေတော့စောင်းရမယ်ဘာတွေရှောင်းရမယ်ဆိုတော့တိချာတိတိကျကျသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲလူသားတယောက်ကနော်နေ့စဉ်နဲ့အမျှဘာလုပ်ရလဲစားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ဘလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားသွားလာတယ်နောက်အိပ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာနော်စောင်းရန်ရှောင်းရန်နေရှိတယ်အစားတော့နော်အစားတော့ဒီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနော်ယာတီလာကန်ဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက် ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်ရမှာဘာတွေလဲဆိုတော့သူကငန်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်မလားနော်ရာသီလကန်ဒီကိုလိုဖောင်းကားပြီးရောင်ကိုင်းပြီးတော့တခါလေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လीဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကိုလိုမှာရောင်ကိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုစားတတ်တွေများလာတာနော်အဲ့ချိန်မှာငန်တာတွေဟာငပိငချောက်ငန်ပြားကြီးအချိုမို့ပစုံချောက်ဟာအဲ့ဒါတွေရှော့ရမယ်အငန်တွေတန်းနိုင်လို့ရှော့ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာချိုတာတွေပေါ့အချိုတွေအစီအစိတ်တွေ နော်ဒါမျိုးကြီးရှော့ရမယ်နော်ကဖေးနော်ကျွန်တော်တို့ကကော်ဖီနော်ကိုကာကိုလာဟာစသဖြင့်နော်လက်ဖီကြီးနော်စသဖြင့်လို့ကဖေးပါတဲ့ဟာတွေကိုရှော့ရမယ်နော်နောက်တစ်ခါရက်နော်ခုနောက်ဘက်မှာမိန်းကလေးလည်းရက်ကြီးတောက်လာကြပြီကိုရီးယားကားတွေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာနော်အဲဆိုဂျူတို့ဘာညာသူတို့ဒီမှာဆိုဂျူပေါ့ဒီမှာတော့ဘာလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုတောက်ရအောင်ဖြစ်နေရှော့ရမယ်နော်နောက်စစ်လက်မီကိုကွေးတွေနဲ့ဝေးဝေးနေရမယ် နော်နောက်ပြီးတော့အသားတွေအနီသောအသားတွေပေါ့ red meat လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာအသားတွေကိုအဲ့ချိန်မှာအများကြီးမစားရဘူးဒါရှောင်ရမှာကြီးရှောင်ရမှာကြီးစောင့်ရမှာပါလေလေသူတို့ရှင်သူကရေမြမြတောက်ရမယ်နော်နောက်ပြီးလို့ရှင်အဲစိမ့်လန်းတယ်လို့အသီးအနှံတွေအရွက်တွေနော်ဒါတွေမြမြစားရမယ်နော်အသားတွေလျှော့ပြီးတော့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနော်စားပေးရမယ်နော်ခုနလိုပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ချိုတာတွေနော်အစီများတာတွေကိုလျှော့ပြီးတော့အဲ့လို နော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မျှတတဲ့အစားအသောက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးစားတော့ရမယ်တခါစားရင်လည်းအများကြီးမစားဘူးနည်းနည်းနည်းနည်းနဲ့နော်ခဏခဏစားပေးရမယ်ဒါအစားအသောက်နော်အဲနီးထိုင်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်မှာနှစ်ခုလောက်ရတယ်နော်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလောက်ရတယ်နော်ကိုလက်လှုပ်ရှားအားကစားပေါ့အများဆုံးအချိန်ကျရင်စိတ်ညစ်စိတ်တက်ကြရင်အဲ့ရလည်းမသွားခွေနေတော့အဲ့ရလည်းခွေပြီဆိုတော့မဟုတ်တယ်ရှောက်စဉ်းစားမယ်ဟုတ်တယ်မလားကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေဝင်လာမယ် နော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုံးဝခွင့်မပေးရဘူးနော်ဖြစ်နိုင်သွားပြီးတော့ဟာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရမယ်လမ်းလျှောက်လေရှူဟာလေ့ကျင့်ခန်းတွေယူနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေတော့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားနော်အားကစားလှုပ်လိုက်ရင် endorphin ဆိုခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းတစ်မျိုးထွက်တယ်အဲ့ဒီဟော်မုန်းကလူနေကောင်းစီတယ်နော်ခုနကစိတ်ညစ်တဲ့စိတ်တက်ကြတာတွေဟာချွေးတွေနဲ့တူပါသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်းတနေ့ကိုအဲနိုင်ဘလောက်အဲ့လိုလှုပ်တင်နေ နော်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနအနေထိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ခုနလူဒီကျင်ခန်းကြီးလောက်တာလေးလောက်နောက်တစ်ခုကကြောင့်အဲ့ချိန်မှာတခါကြီးအာတင်းချပြီးတော့လीစိတ်ထဲမှာတခါလေနော်တခုခုအဲ့လိုဟာနော်ဟိုဟာလောက်ချင်တယ်လို့ဒီဟာလောက်ချင်တယ်လို့စိတ်တွေဖိစီးမှုတွေများရင်ကိုဆိုးတတ်တယ်နော်စိတ်ဖိစီးမှုတွေများတာပေါ့နော်မအလုတ်ခွေနေပါတွေမှာလို့စိတ်ဖိစီးရင်ဒါတွေပူပူပြီးဆိုးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနော် relax ပေါ့နော် relax ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ချိန်မှာလုပ်ကြံတဲ့ချိန်မှာကြတော့ခုနဝင်းဝင်းပြောသလိုပဲနော်သူဘာလုပ်လဲနော်ယောဂလိုအမျိုးလုပ်မလားဟုတ်တယ်မလားနော်ယောဂလုပ်မလားဓမ္မမဟုတ်ရင်ကိုဝါသနာပါတာလေးပေါ့နော်စာအုပ်ဖတ်မလားနော်ဟာစာရေးမလားနော်ပပန်းမင်းလေးတွေလုပ်မလားနော်အဲခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ meditation နော်အဲ massage ပြတယ်မလားအနှိမ့်ခံလိုက်လေတခါလေလူကကိုလိုအညောင်းညာကြီးပြီးပြီးတော့ဖြည့်လျှော့သွားမယ်နော်အဲနောက်တစ်ခါ တရားထိုင်တာတရားမှတ်တာဆိုတာသူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီးဖြစ်တော့လောက်နေကြပြီเนาะကျွန်တော်တို့တွေကတစ်ခါကြရင်ဒါကိုမေ့နေကြတယ်เนาะအဲ့တော့တရားเนาะဖရာတရားဖရာတရားရေလို့ပါဘူးเนาะတရားကိုသူများနိုင်ငံမှာစီးဝါးနေတဲ့တော့မှသုံးနေကြပြီစိတ်တည်ငြိမ်းချမ်းစေတယ်เนาะ meditation เนาะ yoga အဲ့ဒါမျိုးเนาะကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကလေးတွေเนาะပရာဟိတအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟာပရာဟိတအလုပ်လေးတွေကိုเนาะစပယ်ဖြူเนาะဒီမှာဒီ ကိုဖြိုးတို့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်ဖြူဆိုတဲ့ foundation လေးမှာဟာလိုက်ပြီးတော့နော်ဘယ်ကလေးတွေကိုစာရီတင်မိတာဘာတွေအဲ့ဒါလုပ်ရင်လည်းအဲ့ချိန်မှာနော်ကိုကဖြေလျှော့ပြီးတော့ကိုကိုကိုပဲစင်တာမဟုတ်တော့ဘူးတခြားလူတွေကိုစိတ်ကလေးတွေစေတနာတွေမေတ္တာတွေအဲ့ဘက်ကိုမျှဝေပေးလိုက်ရင်ဒါတွေဟာရောကျသွားနိုင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းမနေရဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာနော်တခါကျရင် तू ပြောတယ်ဟာ leave me alone ဟာမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းနေမဟုတ်တယ်ရှောက်စဉ်းစားမယ် အဖေါ်လို့တယ်နော်အဖေါ်လို့အဲ့ဒီအဖေါ်တခုရှိရမကိုလာလာရန်စတဲ့အဖေါ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနားလေတဲ့အဖေါ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖေါ်တော့ရှာပြီးတော့နော်ဆရာကြီးကရန်စတာဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်က FA ကိုဆရာကြီးအဖေါ်ရှာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာကြီးအရင်ရန်စတာကိုနားလေမဲ့လူနဲ့တကားလေးတွေပြောတာလေဒါကောင်းတာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ဟောဒီဟာဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်အစားအသောက်အဲခုနက အနေထိုင်နော်အဲနောက်ဘလို့ရှိရင်အဲအိတ်တာနော်အိတ်တာလည်းလောကမှာရေးကြည့်တယ်နော်နော်အခုခေတ်ကလူတွေကအိတ်တာတဖြည်းဖြည်းနည်းလာတယ်ဘာလို့ဆိုဟာတတိတိဒီဖုန်းကြည့်နေတာနဲ့မအိတ်ချင်တော့နော်အိတ်ချင်နေနည်းလာရင်ဟာလကားနေဒီအုံနောက်ကအနာမရတော့အနာမရရင်ခုနလိုစိတ်ဝေဒနာတွေပိုခံစားရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုဖြစ်ပဲအခြေအနေကြရင် ဖြစ်နိုင်ရင်အခု social media ကြီးရှော့ရမယ်အဲဒီနော်ဖုန်းကြီးကြည့်တာရှော့ရှော့ပြီးလို့ရှိရင်ညအောင်အေးရေးဝါဝါအေးနော်အေးရေးဝါဝါအေးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲသလိုရှိရင်တခါလီကြလို့ရှိရင်တော့ဒီကိစ္စတွေကတခါဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့သူပျောက်သွားတာရှိသလိုတခါကျရင်ပူပူဆိုးလာတာတို့နော်ကိုတယောက်တည်းတောင်ရင်ဆိုင်လို့မရတော့တဲ့အခါကျရင် အကူအညီလိုပါတယ် call for help ဆိုတာလည်းလိုတယ် နော်ကျွန်တော်တို့လောကမှာလူသားတွေအကုန်လုံးဒီမှာတူတူရှိနေတယ်ဆိုတာတယောက်တယောက်ကူညီဖို့ဟုတ်တယ်မလားကိုတယောက်တည်းလောကကြီးမှာနေလို့မရဘူးနော်အဖို့ပေါင်းလို့တယ်နော်အကူအညီတွေလို့တယ်နော်အဲ့တော့အဲဒီကိုယ့်ဘက်ကိုဒါတွေရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရင်းနဲ့နော်ဟာဖြည့်ရှင်းရတာမလွယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ထက်တက်ကြမ်းနားလေတဲ့နော်စေပညာရှင်တွေနော်အဲသူတို့ ਨੇ တိုင်ပင်ဖို့လိုတယ်အကူအညီတွေလိုတယ်နော်အဲဒီနေ့ e-post shop ဆိုလို့ရှိရင်ねနော်အဲ့ဒီလို စိတ်ဝေဒနာတွေခံစားတဲ့နေရာမှာသူအများကြီးကူညီပေးတဲ့ဖြစ်ဆက်နော်အဲအစာတစ်မျိုးဖြစ်တယ် evening primrose of oil vitamin B6 ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ vitamin လေးတွေအဲဒီလိုဖြစ်ဆက်အစာတွေဒါတွေလည်းနော်လိုအပ်တဲ့အခါရှိလာမယ်နော်အဲနောက်တစ်ခါဈေးပညာရှင်တွေစီကလည်းနော်အကူအညီတွေလိုလာလိမ့်မယ်နော်သူ့ရဲ့ဝေဒနာဘလောက်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဆေးတွေကိုရွေးချယ်ရပါတယ်ဟောမိုးဆေးတွေပေးမှလားနော်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလုံးမှလဲနော် အဲ့တော့ဆေးတွေကလည်းမျိုးစုံရှိတယ်နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးတွေရှိသလိုနော်အဲဟော်မုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်နော်ဘလောက်တော့ဆိုးရွားတဲ့နော်ပြဿနာတွေလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတာဟုတ်အိမ်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုတော့သူဘလို့မှကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီတာဟုတ်ရဒုက္ခပေးနေတာဒီဟော်မုန်းတွေကဒုက္ခပေးနေတာအာနောက်ဆုံးဒီကောင်ထုတ်ပလိုက်တဲ့အထိတော့နော်ခွဲစိတ်မှုတွေတော့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်မလို့နော်အဲဒီယာတီလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ဝေဒနာဆိုတာ နော်ကျွန်တော်ညီမလေးကနော်ဥပမာပါပဲနော်သူတယောက်မှာဘဝတစ်ခုလုံးတော့ထိခိုက်ရလောက်အောင်နော်ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်တော့တစ်ခါကျရင်နော်ဟာဒါယူနေတာလားနော်ဟာတော့စိတ်ဖောက်ပြန်သွားတာလားနော်အဲ့ဒီလောက်ထိတော့မှတင်မှတ်မှားရလောက်အောင်ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ဝေဒနာတွေဟာဒီယာတိလာခံဤအချိန်တွေမှာဖြစ်တတ်တယ်နော်တကယ်တမ်းကြောက်တာစိတ်ဝေဒနာအစစ်တွေမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ယောဂကုသရာဝစီရောက်ရမယ်ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး နော်အဲမှာမှားရွေးပြီးတော့တခါလေပယောဂဆရာတွေနဲ့အရိုက်ခံနေရတယ်ကျွန်တော်ညီမတွေနော်အဲသမီးလေးတွေဘလောက်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာများလိုက်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာတွေအမှန်တိုင်းသိနော်သိပြီးတော့သိတဲ့အတိုင်းနော်စောင့်တင်တာအေးစောင့်ရှောင်တင်တာရှောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မျိုးသမီးတွေဟာနော်အဲ့အချိန်မှာကြမ်းကြမ်းမာမာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တက်တက်လဲလဲထစ်ထစ်မြင့်မြင့်နဲ့နော်မိမိတို့ရဲ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲနေ့စဉ်နော်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုဘဝမှာရေးကြီးတဲ့လုပ်လေးတွေကို နော်အောင်မြင်ဆုံးလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ CFM caring for well-being